寒风感知到迦南学院内有异火的气息，于是便召集黑角域强者，准备寻找内院所在地。同时，萧炎与强榜前十的学员们接受了本源心炎断体，只要能熬过灼痛之苦，他们便有机会晋级为斗王。而封印在塔底深处的陨落心炎，一反常态的平静下来。 这让苏千决定前去一探究竟。果不其然，蓄力变强的陨落心炎正在冲破封印，一场浩劫即将降临迦南学院。 这是什么东西？没想到，镇陨落心炎已经进化到如此程度。此刻的这东西，几乎已经和寻常魔兽没有太大的差别。这破坏力，比我的十五岁剑一强了不知多少倍。 瞬间让人灰飞烟灭吧！老师，现在怎么办？这东西如此恐怖，我们难道要直接抓捕他？ <laughs> 直接抓捕，换做我全盛时期尚可一试。现在还是安静等待内院的举动吧。 <laughs> 你们怎么还在这？赶紧出塔！是是。看来这天赋炼气塔。 也困不住永恒心炎了，接下来就看长老们的了。希望能够给我留下机会。 可不是什么魔兽，我的本体是魔兽，确定能感觉到那火蟒没有任何魔兽的气息，但，我也不知道是什么东西。萧炎呢？他刚刚不是还在你旁边吗？别找了，他在那里。这家伙，大长老不是让我们赶紧离开吗？哎呀，那家伙又不是傻瓜。 心吧，一有问题，他会跑得比兔子还快的。老师，我们现在该怎么办？先躲开吧，你还没有能和火蟒正面相抗的能力。不过你放心，有苏谦和那些内院长老在，他没那么容易逃脱的。 全部出动了！大家快离开那院，快！快走！走！快走！别看了，后面的人跟上，快点！今天可是萧炎他们在炼气塔最底层炼体的日子，不会出什么意外吧？萧炎不是个会轻易涉险的人，要不我们去炼气塔看看，或许能帮上忙。好，去看看什么情况。 天子。 赶来之后，定能将他再度封印。是。 内院异火爆发了，恭贺药王收获至宝，烦请诸位加快速度，我已迫不及待的想和他见面了。快快走，炼字塔要倒了！现在看来，真是天助我也。 你们是谁？迦南学院的执法队。耀皇，这些人就交给我的手下吧。走。 火蟒突破，则整个迦南学院将毁于一旦。内院长老们似乎坚持不住了。老师，我们什么时候出手？不急，东面有着大批气息赶过来，想必应该是外院的强者。 众位听命，换下几位长老。是。嗯嗯。也不知长老们是否撑得住。有苏千大长老在，他可是斗宗强者，一定能将这东西封印住。 左长老，希望我们没有来迟。来了就好，看来今天并不会出现最糟糕的情况了。老师，他怎么停下来了？ 火蟒已经发现这无谓的攻击没有效果，不过苏谦他们却不能停，这样下去只会是此消彼长的局面。苏长老，这样和他对峙下去，对我们可不太妙。支撑着能量网太消耗斗气了，若是他一直不动，我们并不可能一直维持着。如今火蟒正处于疲惫状态，短时间内。 应该不会再发动过于强猛的攻击，我们不妨趁这段时间准备下一步的封印。嗯，那就由我们外院的人负责维持能量网，你带领内院众人负责封印，如何？嗯。内院长老听令，听令，按照封印阵势站位，准备启动封印大阵。 やった よし 太好了，真不愧是大长老。呃，终于安全了。嗯，老头还是有些本事的嘛。老师，别着急，陨落星岩可不是那么好封印的，而且好像有别的势力正朝这边赶来。啊，何人敢擅闯我内院重地？ 哈哈，没想到内院竟然还隐藏着这等异火，苏谦大长老，你倒是瞒得紧呐。